Ось і підходить до кінця цей 2018 рік, і я хотів би привітати з вас з наступаючим. Адже якогось 2018 виявився роком сподівань, надій і звершень, комусь він виявився не зовсім простим. Щодо мене, то в цьому році сталося доволі багато подій, я і закінчив бакалаврат, і вступив на магістратуру, і змінив одну роботу на іншу, як на мій погляд, то кращу. Зрештою, я завів цей блог. І вам, як підписникам, та й звичайним мімокрокоділам, як то кажуть. Хотів би побажати всього найкращого в наступному році, аби ваші бажання, наші найсокровенніші, найпотаємніші мрії здійснилися. І наступний рік рік свині не підклав вам свиню ні в якому разі вам під подушку. І взагалі, щоб у вас все було круто. Щодо того, чи буду я продовжувати займатися саме Ютубом, поки що я не планую закидати цю справу, адже мені чорт забирає на даний момент подобається, і я знаю, що цього року, 2018, який від нас вже йде, я займався, можливо, не так часто, як ви хотіли б як я хотів би. Але на все свої обставини. І іноді це не залежало від мене, іноді я просто був лінивою сракою, якому було впадло щось робити. То все ж я планую продовжувати займатися цією справою, і, можливо, ви мене навіть побачите в колаборації з іншими каналами. Це, скажімо так, можливо, буде сюрпризом для вас. Та я думаю, що все вийде. З іншого боку, я хотів би подякувати вам, підписники. Адже вас хоч і небагато, але без вас не було якби цього і каналу. Я би не записував ролики, я би не викладав їх в інтернет, не робив ті же АМВ. Тому, перш за все, дякую вам. Дякую, що ви дивитеся, коментуєте, що ви лайкаєте. І звісно, в наступному році очікуйте нового контенту. Можливо, будуть записи не тільки пов'язані з аніме. У мене є парочку нових ідей, які я все ж думаю втілити в життя. Плюс до того всього, якщо я зрештою налаштую такий стрім, розберуся з OBS Studio і в мене буде гарний інтернет, то можливо навіть стріми. Що ж, як то кажуть, stay tuned і поживемо, побачимо. Тож. Ще раз дякую всім, хто мене дивиться, дивився і продовжує дивитись. Ще раз вас з новим наступаючим 2019 роком. Гарно вам відсвяткувати ці новорічні свята і пам'ятайте, в 2018 році з вами був Анімач і добра вам в 2019 році.